السلام عليكم اليوم ومرة أخرى اليوم عاد تعلم أن لكم على فريق مشهور جدا عاد شكون الرجاء البيضاوي اللي هو فريق مشهور ورائع أنا اعترف فيه فريق زوين ماشي بحال الوداد نادي فيه على التحمل هو ديك النهار الوداد جا ضرب كورة طاح لي هو داك المنقار والمعاكس القارع على يعني سنانو هذاك راه بقى لي يطيح على الركبه ديالو تهرج لي يخرج لي عظمه بحال الولسيط ما تبقاش تحيد لي ايه سيري الرجاء انا بغيت ليك شي خير عمرها ما تمشي لي وات تنزم شي حاجه داك متولي تولي داير كي الفرفار كيطير من كيكون من التليفون كنمشي كي كيماركي البيت ايه اعوذ بالله ما عرفنا الجن بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما عرفتش ناو المهم واحد الحاجه حنا المغاربه خطر كيجي المغربي كيضرب الكوره كيضربك يوفر للشينوا بلا فيزا ماشي بحال لعب ديال اسبانيا والميريكان وداكشي غير الكره ميسي ميرلي رونالدو رونالدو رونالدو كيسدد يسجل هدف ماشي بحالنا حنا والعرضية كيتقدم كيخطف الكرة هدف هدف جميل جدا هدف جميل با با با با با با با قارن المغرب مع اسبانيا واش تقدر تقارن ولكن حاجه وحده اللي كتعجبني في المغرب هي الراجا وديما الراجا اللي معايا رجاوي اللي معايا رجاوي يدير j'aime. نقول لكم واحد الحاجه شكون اللي ما عندوش مع الوداد يدير j'aime؟ وديما راجا وديما مغرب ما نساوش المغرب كامل راه واعر واحسن من ديك اسبانيا واحسن من الميريكان واحسن من العالم كامل ديما مغرب حنايا كاملين مغاربه ما كاينش ماد سينا كاينه ماد ان موروكو العشره